Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu mwy na miliwn o siaradwyr Cymraeg a chyflwyno dinasyddiaeth Gymraeg i bawb. Ond beth mae hyn yn feddwl? A sut fydd pobl Cymru'n elwa? Dyma Elinor. Mae Elinor yn fam sengl i ddau o blant sy'n mynd i ysgol Gymraeg. Dyw Elinor ddim yn siarad Cymraeg, ond fel mwyafrif pobl Cymru mae hi'n gefnogol iawn o'r iaith. Mae hi'n dweud y byddai gwersi Cymraeg am ddimio oedolion yn cyfoethogi i bywyd ac yn golygu y byddai hi'n gallu mwynhau'r iaith gyda'i phlant. Mae ffrindiau gan Elinor sy'n siarad Cymraeg a hoffai allu siarad yr iaith gyda nhw. Fe fyddai mil o ofodau Cymraeg yn cynnyddu'r cyfleoedd i Elinor ac eraill allu defnyddio'r Gymraeg bob dydd. Gadael neb ar ôl. Dyna be mae mwy na miliwn yn golygu i fi. Dyma Rhydian a Sian, cwpl ifanc o Nefyn. Maen nhw'n breuddwydio am allu byw yn lleol, ond yn anffodus, dyn nhw ddim yn gallu fforddio prynu tŷ oherwydd gyfwng y farchnad 2. Problem sy'n bodoli achos diffyg arweiniad gwleidyddion. y deddf feiddo, tai cymdeithasol fforddadwy a threth ar Airbnb a thwristiaeth yn golygu bod Rhyds a Sian yn gallu byw yn ei milltir sgwar yn agos at ei teulu a'i ffrindiau dim ond drwy fuddsoddi mewn swyddi Cymraeg da ym mhob rhan o Gymru y gallwn sicrhau cymunedau byw. Cymunedau, nid cyfalafiaeth. Dyna be mae mwy na miliwn yn golygu i ni. Ac i Sera, myfyrio'r chweched dosbarth o Abertawe, bydde mwy na miliwn yn gwella bywyd mewn sawl ffordd. Fi'n gweld technoleg yn hollol fascinating a byddwn ni'n hoffi gweithio yn y maes technoleg yn y dyfodol. Ond yn anffodus, does dim digon o brentisiaethau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, a dim digon o arian yn cael ei fuddsoddi i gynyddu presenoldeb y Gymraeg ar y we. Byddai rhagor o brentisiaethau cyfrwng Cymraeg ym mhob rhan o Gymru a menter ddigidol Gymraeg yn golygu na fyddai Sera yn gofod dewis rhwng ei gyrfa a'r Gymraeg. Rhoi gobaith i genedlaethau'r dyfodol, dyna mae mwy na miliwn yn golygu i mi. Mwy na miliwn – dinasyddiaeth Gymraeg i bawb.